おすおすおす眠いふわりだよ東京オリンピック空手解説第2回今回はね競技空手のルールについて分かりやすく説明するよふわり塾空手には組手競技と肩競技があるんだけどどっちから聞きたいオッケー組手から説明するね っていうのは1対1の立ち合い多分みんなが想像してる通りの試合だねちなみにねふわりは組手が得意なんだ前回説明した通り伝統空手は寸止めで試合をするんだ繰り出す攻撃をコントロールして技を決めるただし寸止めって言っても 実際にはダメージを与えない程度に当たっていることが多いんだふわりのお父さんはね目標の寸前で止めるんじゃなくて目標を相手の寸前に定めるっていうイメージだって言ってた深くまでつきすぎずしっかり引き手を取るのが大事2020年の東京オリンピックは世界空手連盟 WKF のルールが採用されてるんだよ今回の大会では男女それぞれ体重別に軽量中量重量の各3階級合計6種目が設定されてるみたいスピードとパワーどの階級にも見どころがたくさんあるから全部見てほしいなここで問題ででんふわりはどの 階級でしょうか今後中今後中終ほり答えは動画の最後勝敗が決まる条件はこの3つ8ポイント差がついた時危険反則失格が発生した時競技時間3分が終了した時ポイントが同点の場合は判定になるんだよ。 行為は大きく分けて相手を怪我させかねない危ない攻撃と正々堂々としていない行動の2種類いろいろあるんだけどよく取られるのは攻撃の当てすぎっていうのと場外かな試合中は流れを止めずに技が次々繰り出されるから熟練の審判員でも誤審することがあるぐらいめちゃくちゃスピーディー 一瞬の攻防がめちゃくちゃ熱いんだよねふわり塾次回はみんなが気になっている詳しいポイントの計算方法について説明するよそしてもう一つみんなが気になっているふわりの階級は自由自在